السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي ومتابعي قناتي قناة مصطفى سعد التعليمية ومدونة محترفية المعلوميات شباب اليوم آه، جبت لكم برنامج آه، طبعا آه، هالبرنامج يراقب لك حرارة اللابتوب طبعا الشباب يراقب حرارة اللابتوب درجات الحرارة طبعا برنامج مهم وبنفس الوقت برنامج خفيف وما يحتاج لتنصيب ولا أي شيء طبعا اول شي تسووه طبعا نروح لهذا الرابط عفوا شباب هنا هذا الرابط ان شاء الله اضع تحت الفيديو طيب كوبي روح متصفح شباب ننتظر هنا آه، خمس آه، ثواني بعدين نضغط سكايب اد طبعا شباب لنا صفحة بهذا الشكل نقوم بتحميل البرنامج طبعا من هنا طبعا آه، حجمه كليته 322 كيلو بايت طبعا برنامج خفيف شباب انا محمل البرنامج بعد بعد ما تحمل البرنامج آه، آه، شباب يطلع لنا بهذا الشكل نفك الضغط عنه يطلع لنا هذا الملف هذا الملف طبعا بهاي الملفات طبعا شباب كل اللي نسويه هذا الملف تطلع هاي الصفحة طبعا شباب مثل ما تشوفون هاي هنا درجة آه، حرارة الكمبيوتر طبعا كليته سبعة وخمسين واحد وخمسين طبعا هاي درجة حرارة كلش طبيعية وما بها تأثير هنا طبعا اللود آه، اللي صاير على الرامات اللود الموجود يعني آه، يعني شنو مشتغل طبعا انا طبعا عندي مشتغل تقريبا ثلاث صفحات بال على الانترنت وطبعا تسجيل فشباب هذا كل ما موجود طبعا لا تنسون آه، الاشتراك في قناتي ضغط على اشتراك او subscribe. او <clears throat> هاي طبعا قناتي هنا مدونتي مدونة محترف المعلوميات طبعا تجدون كل ما هو جديد ان شاء الله وها هي آه، صفحتنا على الفيسبوك محترفي المعلوميات شباب طبعا من هنا ينتهي درسنا طبعا شباب ما بي ان شاء الله آه، درس سهل وما بي اي آه، اي شيء طويل او او طبعا شباب هو ايضا هم آه، برنامج مفيد جدا طبعا للحاسبه طبعا الكثير يعانون من ارتفاع درجات الحراره وثقل بالحاسوب طبعا اكثر ثقل الحاسوب هو بسبب درجات الحراره فهذا البرنامج ان شاء الله سيعوضك ونشوف آه، وتلاقي الحلول الموجودة آه، والخلل اللي موجود على اللابتوب تحياتي شباب في أمان الله